こんにちは、粟田洋介です。今日はトートバッグに絵を描いていきます。 このトートバッグを乾燥させてる間にこのトートバッグに絵を描いていこうと思いますさっきはこの普通のホワイトっていうのを使ってたんですがちょっとこのパールホワイトっていうのを使ってみようと思います はい。では2つ、トートバッグに絵が描き終わりました。こっちのブルーの方がこんな感じになりました。で、ブラックの方がこんな感じです。ちょっと描いてる映像の方でもお見せしたんですけど、ちょっとラメを入れてみました。ラメってすごいキラキラ綺麗です。で、お知らせなんですけど、2021年、今年ですね、 2月11日から16日まで東京の丸善丸の内店4階にて丸猫展というイベントに参加しますこういうね雑貨に絵を描いたものの他に絵画もたくさん展示する予定です他の猫作家さんもたくさん参加しますので興味のある方は是非お越しくださいというわけで最後までご覧いただきありがとうございますよかったら高評価チャンネル登録などもいただけるとありがたいです ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。